我今晚在家里健身。复健吧，健身。我有哎，玩的不错哎，哇！哦，Let's go，Let's go boy。阿玩的很好。 <laughs> 我想要吐，我刚刚死掉了， <laughs> 刚刚好哎。这 temple 有抓到哦，对节拍有对到哦， <laughs> 有对到哦，节拍有对到，对的对，对到节拍哦。气死！我昨天半夜不是半夜打很晚，然后两点多嘛就睡，猫妖修。 百都不叫，我去睡，躺在床上，两只猫在那边哦一哦，我操，真的！哎，不是还有一种鸟会在夜，晚上会一直叫的， <laughs> 一直叫叫。壁虎也会叫啊。壁虎还好，那鸟是叫叫叫叫到我睡着前，它在叫。各种鸟啊，夜莺啊，晚上会叫，按公叫。哦叫。呜呜哈。啊，哈哈哈哈。就在你旁边呢，喂。 <laughs> 是你的恶魔，你知道？起来，嗯，麻蛋，醉啊！ <laughs> 一个猛搭配，然后肚皮，帮忙找色。

有看到？我有看到，阿伟说，我也没动。你笑啥？我看了，没有他从出，被拿掉了，笑。啊，超好笑。哈哈哈哈哈！我看他走出来，后面是两个，我受不了。啊，笑死。 Not I New grew around some people living their life in bottles Granddaddy had the golden flask, back though every day in Chicago Some people like the way it feels, some people want to